Makar, co to dá? Makej, makej! Super! Ty vole! Beďo, tak toho komentuj. Bylo to dobrý? Já myslím, že na první pokus jako... bych se... bych nesoudil jako z toho... Když Jury na tom uchu 대박 어, <laughs>